tere hommikust. ma nüüd päris kindel ei ole, kes siin osa võtavad meie webinarist, loodusvaatluste maratoni webinarist. aga ma näen, et kaksteist osalejat on. Te võiksite märku anda, otsida üles selle live view äh, sõnumite aken kuskil paremal pool peaks olema ja anda endast äh, märku. et äh, lihtsalt kirjutage sinna äh, kuuldel või, või kuulen, et siis, siis on teada, et te olete ka seda praegu kuulamas. et hetkel ähm, ma ise ka teen seda esimest korda selles keskkonnas taolist otse webinari, nii et, et ma loodan, et mind on kuulda minu nimi on Veljo Runnel, olen Tartu Ülikooli loodusmuuseumi eh, spetsialist ja üks loodusvaatluste maratoni korraldajast. ja täna mm, ma plaanin siis lühidalt rääkida, eh, mis loodusvaatluste maraton sellel aastal endast kujutab nendes uutes keerulistes oludes ja anda ka siis juhiseid eh, maratoni alade korraldajatele, et kuidas, äh, kuidas käituda nendes uutes oludes ja kuidas me ikkagi oma loodusvaatluste maratoniga saaks äh, pihta hakata juuni alguses. ja, ja plaan oli siis selline, et kuigi meil oli välja kuulutatud poolteist tundi, siis ilmselt selle äh, esitluse osa peale läheb vähem, aga ma teen võimaluse, et plokkide kaupa, mis ma räägin, et siis teeme ka küsimuste-vastuste vooru. et kuulajad siis saavad eh, küsida eh, sõnum, mitte sõnumina, aga siis chati real ehm, küsimusi esitada ja siis ma vaatan nad üle ja, ja, ja vastan, et, et kahjuks eh, selles versioonis, mm, webinari versioonis ei ole meil võimalust häälküsimusi esitada aga chati real saate, saate seda teha. ja mm, ja ma alustan siis kõigepealt ühe slaidi programmiga, räägin sinna infot juurde ja siis peale seda ma näitan juba otse veebi kaudu, kuidas tehniliselt vaatluste tegemine käib ja ka veidi, kuidas oma vaatlusi pärast üle vaadata et selline on plaan ja alustan siis sellest, et, et hakkame koos äh, slaide vaatama ja räägin siis loodusvaatluste maratoni olemusest. loodusvaatluste maraton äh, kui selline on tegelikult äh, saanud alguse ühest konkreetsest vaatluste meetodist, mille nimi on bioblits vaatusi tehakse ikka nii, nagu looduses tehakse, et eh, kui mingit liiki nähakse, kas siis taime eh, imetaja, seene või, või ükskõik millise elusorganismi liiki, siis ta pannakse kirja, kus nähti, millal nähti ja, ja mis liiki organismi nähti. nii et eh, see põhiprintsiip on sama aga nüüd loodusvaatluste maraton bioblitsi meetodil tähendab seda, et me piiritleme siis vaatlusala väga konkreetselt, paneme talle äh, piirid ümber siis kaardi peal joonistame ja neid vaatlusi arvestame siis sellest konkreetsest äh, alast. ja mis veel on oluline, siis bioblitsi äh, meetod tähendab, et teemat vaadeldakse kindla aja jooksul ja meie oleme äh, loodusvaatuste maratonil jäänud kahekümne nelja tunni äh, vaatlusaja juurde, et äh, see metoodika nii täpselt seda ei täpsusta, et see võib olla ka mõnikord pikem, mõnikord lühem, aga meie oleme siis läbi nende aastate, kui me oleme maratoni korraldanud või seda ka bioblitsi Tartus, kui alguses tegime, et siis jäime selle kahekümne nelja tunni juurde ja mida see tähendab, see tähendab seda, et, et ei pea, vaatlejad ei pea olema kakskümmend neli tundi väljas, vaid et äh, me lihtsalt fikseerime algus- ja lõpp-punkti, et me ennem seda vaatlusi ei tee sellel alal või noh, ei võta arvesse siis maratoni ega ka peale seda, nii et äh, me saame siis erineva, erinevaid alasid võrrelda, kuna kõik täpselt samal ajal teevad, saame tegelikult ka elurikkust äh, võrrelda. ja, ja kui me teeme samal alal mitmed aastad järjest, siis me saame jällegi sellise võrreldava ajaühiku, nii et ta on metoodiliselt nagu hea, äh, hea viis, kuidas, äh, kuidas seda vaatlust kuidagi ühtlustada ja üks oluline asi veel, et, et ma ütlesin, et vaadeldakse liike, aga biopliitsi äh, lõppresultaat on tegelikult selle ala äh, liikide nimekiri, et siin me ei loe isendeid, no otseselt vajadust biopliitsil ei ole, et, äh, et seda arvukust hinnata, aga paneme kirja, no selle biopliitsi lõpptulemus on siis tõesti, et kahekümne nelja tunni jooksul tuvastasime sellise äh, nimekirja liike. et äh, sisuliselt jah, et kui te olete ühe liigi sealt alalt juba kirja saanud, siis äh, ongi nimekirjas üks liik olemas. aga kui te olete äh, mitmekesi seal, erinevad inimesed erineval ajal käivad, siis loomulikult keegi ei keela neil sama liiki uuesti kirja panna, et siis lihtsalt lõpp, lõpptulemusena me saame selle äh, liikide nimekirja paneme siis eri vaatlejatest äh, kokku ja, ja lihtsalt äh, arvestame siis, et kas liiki nähti või, või ei nähtud, aga muidugi kõigi vaatlejate nimed lähevad ka, ka arvesse, et selles mõttes iga, iga sisend loeb. nii et äh, ma usun, et nüüd sai põhimõtteliselt selle bioblitsi olemus läbi käidud, et meil on äh, konkreetne koht äh, loodusvaatluste alana, konkreetne aeg, milleks siis sellel aastal on kuues juuni hakkab pihta kell kaksteist päeval ja seitsmes juuni kell kaksteist päeval lõpeb. sinna vahele jääb ka öö, jäävad ka ööliigid, mida saab vaadelda. ja, ja muidugi liikide nimed siis, et kolm komponenti, millal vaadeldi, kus vaadeldi ja keda vaadeldi räägime nüüd natukene loodusvaatuste maratoni aladest, mida see tähendab, et meil on äh, praegu välja kuulutatud, et me registreerime loodusvaatluste maratoni alasid, äh, mida siis endast ette kujutab ja ma näitan teile, äh, demonstreerin siis eelmise aasta loodusvaatluste maratoni veebiväljundi näitel seda mil, mida need alad siis endast kujutavad, et siin te näete, et on äh, rida alasid, on aladelt on kirjed, on aladelt liigid. ja kui me nüüd konkreetse ala siit äh, võtame, on siis tooma vaatlusala. et kui kaardil ka sisse suumida, siis me tõesti näemegi, et see ala ongi konkreetsete piirjoontega ja sellel alal on tehtud vaatlusi, äh, siis kakssada nelikümmend kolm vaatlust ja on sada kaheksakümmend üheksa liiki tuvastatud. ja need, ähm, äh, need vaatlused äh, siis lõpptulemusena on, ongi kaardil näha üksikute punktidena ja, ja saate täpselt jälgida, et mis kandist, mis liiki on leitud ja annab sellise toreda graafilise visuaali. ja lisaks on meil sellelt alalt teada ka, kes vaatles, kui palju vaatluskirjeid on tehtud ja, ja siis täpne liikide nimekiri. nii et see ongi siis, mis alalt, sellelt loodusvaatuste maratoni alalt me kokku kogume, me saame vaatlused kokku koguda, liigid ja kes ka vaatles, nii et tekib selline väikene nagu noh, maratonil on, et, äh, et võistlusmoment, kes, äh, kes kuidas äh, jõudis, et kui maratonil vaadatakse kiirust, et kes kõige kiiremini jõuab finišisse, siis et kui me seda võistlusmomenti vaatame, siis me saame siin võistelda selle peale, et kes kes kui palju liike või kes kui palju vaatlusi tegi, nii et see on selline väikene boonus. aga muidugi teil kui maratoni alade mm, registreerijal on, on ikkagi see sisuline eesmärk on, on oma ala liikide kindlaks tegemine. nii et see võib-olla, ma kujutan ette, et võiks olla tähtsam eesmärk kui see, see võistlusmoment, et teil on huvi teada saada, kes maratoni alal, millised äh, liigid elavad. Äh, ja, ja siis just sel päeval umbes nagu teeme, teeme ära kampaania, et sel päeval siis te saate see koos teistega mõelda ühe asja peale, ühe tegevuse peale ja, ja üks, üks väikene tore äh, märk maha panna, millest on ka teistel abi Eesti elurikkuse koha pealt, et me saame tänu sellele elurikkusest äh, palju rohkem teada. eelmise aastaga, noh kui eelmisest aastast rääkida, siis meil oli, äh, ma nüüd ei julgegi öelda, kas meil oli see lõpptulemus oli üle nelja tuhande või isegi veel rohkem, aga, aga neid vaatlusi tehti tuhandetes kahekümne nelja tunni jooksul ja, ja, ja päris hea selline ühe päeva sisend oli, oli ikkagi päris päris vahva ja au ja kiitus kõigile vaatlejatele ja kõigile vaatlusalade koordinaatoritele. meil seda otseselt pole paika pandud, aga see noh, tuleb otses, see tuleb, tuleneb mõnes mõttes nagu loogi-, loogikast ka, et et me praegu ei näe ette, et oleks eh, sadu osalejaid ühel alal et ei ole mõtet seda vaatlusala teha nii suureks, et vaatlejad ei, ei suuda sealt vaatlusi koguda. et sellesama Tooma ala pealt ka, et kui te vaatate, ma lähen korraks äh, tagasi Lähen korra tagasi et kui me seda Tooma ala vaatame, siis me näeme, et ala on päris suur, katab Männikjärve raba, aga tegelikult eh, vaatlused on sealt eh, Männikjärve ümbrusest ja, ja tee äärest. nii et eh, ja selliseid alasid on varem ka olnud, et noh, iseenesest see ei ole paha, et kui on ambitsioon suur, aga noh, eks see selgubki siis koha peal ka, et kui vaatlejaid on, on võib-olla liiga vähe, et seda ala katta, siis tulebki kontsentreeruda teatud kohtadele, kus, kus võib-olla on endal põnevam neid liike teada saada, aga kui te juba ette teate, et tahaks konkreetsema piirkonna, et siis võitegi selle ala teha väiksema ja peaks ise siis välja mõtlema, et kuidas inimesi sinna suunata. ja vaadata võib-olla logistikat ka, et, et kui tõesti on näha, et äh, sellist off-road'i või inimesi maastikule jalgsi saata on äh, on natukene lootusetu, et siis pigem võttagi võib-olla selline radadega ja, ja, ja teedega kaetud äh, koht. nii, kas on veel selle eelneva osa kohta küsimusi? et kui hetkel küsimusi ei ole saate ka postitada vahepeal, et, et ma vaatan nad siis üle. ma lähen edasi äh, slaididega, nii et äh, ma loodan, et nüüd on näha. Äh, slaid siis Covid üheksateist situatsiooni kohta, et mis on meil teistmoodi, et me alustasime maratoni kommunikatsiooni siis, kui meil ei olnud veel seda olukorda, kus me praegu oleme, kus avalikud sündmused on keelatud. ja, ja me pidime tegema oma korrektuurid ehm, peakorraldajana selles, et eh, kuidas me seda üritust, eh, sündmust saame läbi viia. ja, ja nagu te hetkel teate, et on äh, eriolukorda on pikendatud äh, ja tegelikult äh, me ei ole endiselt sada protsenti kindlad, mis äh, hakkab juhtuma, aga, aga hetkel on prognoos ikkagi selline, et inimesed vaatlusi saavad teha, nii nagu nad noh, praegu käivad inimesed looduses. me võtsime vastu siis otsuse, et, ähm, et kogu maraton on siis kaks pluss kaks Mm, reegli järgi, mis tähendab seda, et äh, et siis äh, neid avalikke vaatlusalasid, kus äh, käiakse grupiviisiga, kus toimuvad loengud, kus toimuvad rühmaviisilised ähm, väljaskäimised, juhendamised, et neid me hetkel me ei kuulutanud välja ja peakorraldajana me, me ka hetkel ise kuidas öelda siis, vastutust ei võta selle eest. nii et need vaatlusalad, kes olid äh, kuldkingad, hõbehaiglud ja vas-, vaskjöölased, et hetkel kõik, mida me ootame äh, teilt või kes ka nüüd registreerivad, on, on see, et inimesed saaksid seal vaatlusalal käia äh, saab ja saavad siis kaks pluss kaks reegliga neid vaatlusi teha, et paari kaupa äh, kasutades neid tehnilisi vahendeid, mis meil ähm, maratoniks on ette nähtud, äh, kasutades seda määramisabi, mis online'is anname sellest äh, veidi hiljem. aga põhimõtteliselt toimub äh, iseteenindus, et, et selle peale me praegu välja oleme läinud, aga me võtame arvesse seda, et kui nüüd vahetult ennem maratoni toimumist tuleb valitsuse poolt info, et teatud äh, grupid, gruppidega väljas viibimine on lubatud ja te näete, et ähm, kui te nüüd registreerisite äh, kuldkingana ja, ja need tingimused lubavad teil seal staabi välja panna, siis see on teil oma, omal, äh, kuidas öelda, omal vastutusel või oma, omade, omal huvide, omades huvides et kuidas te saate selle seal korraldada, aga siis sel juhul me peakorraldajana nagu seda ei, ei keela, vaid, aga see jääb nagu puhtalt teie otsustada, et kuidas te selle siis äh, korraldate ja, ja siis noh, eelnevalt oma tiimiga, kui teil on tiim või oma inimestega, kes teil seal äh, ala äh, korraldamise taga siis on, et räägite läbi, et, et mida te saate teha ja siis sel juhul äh, andke meile kindlasti teada, et meie meiliaadressil, kus, äh, kui me siis äh, vaat-, või tähendab, kus me infot vastu võtame, andke kiiresti teada, noh, kõik kontaktid, mis meil on kodulehel väljas, et mida te plaanite teha ja me saame kiiresti seda infot siis vahendada. et, et me jätame selle mm, lõtku nagu sisse et, et kui te ise otsustate, siis et, et te saate teatud asju teha, et siis, siis me saame seda infot kiiresti vahendada. aga, aga praegu siis see ametlik seisukoht on, et, et maraton toimub kindlasti kaks pluss kaks reegli järgi, sest selline looduses liikumine on ka praegu lubatud ja, ja seda me saame igal juhul teha. sel juhul muidugi siis äh, alade äh, siis kohapealsed koordinaatorid, et kes siis ala registreerivad, võiksid siis ise vaadata, et, et kuidas nendele inimestele, kes seal kaks pluss kaks reegli järgi käivad, et kuidas äh, nendele anda juhiseid, et, et kuhu täpselt minna, võib-olla siis mm, äh, näiteks parkimise kohta, et kuhu saab autosid jätta, kui on näha, et teatud kohad võib-olla on äh, raskesti läbitavad, et siis mingid hoiatused ja ja, ja ma ei tea, kui on kuri koer kuskil, et selle kohta mingi info, et, et lihtsalt inimestele infot jagada, et nad saaksid äh, oma vaatusi teha võimalikult ladusalt ja, ja, ja siis ka äh, noh, muu info, mida te peate vajalikuks. aga nüüd see neljas kategooria, privaatne vaatlusala eremiitpõrnikad, et me mm, siis selle põhimõtteliselt jääb, jääb see korraldus nii, nagu ta oli, kuna sinna avalikku juurdepääsu ei ole, sisuliselt see on, ongi siis kas sõpruskonna või, või perekonna vaatlusala. et siis lihtsalt peab järgima neid reegleid, mis, mis siis valitsus on nagu üleüldiselt välja kuulutanud ja, ja noh, nende raames siis oma vaatlusi seal tegema, nii et selles mõttes privaatse vaatlusala juures nagu väga äh, midagi, midagi ei muutu, et niikuinii see vastutus on nende, nende vaatlusala enda äh, noh, kuidas öelda, omanike käes. et võib-olla selles perspektiivis üks asi veel, mida mainida, et see eraala ja avalik ala, et kes nüüd avalikku ala registreerivad, et need täpsemad juhendid on, on ka meil kodulehel väljas aga, aga kindlasti peaks seda vaatama, et kui te nüüd eriti vaskõelased, kes siis teevad oma vaatlusala eh, puhtalt iseteenindusena, no nii nagu meil ka, ka see kaks pluss kaks reegel tegelikult ette näeb, et siis peaks vaatama, et, et sinna ei satuks nüüd eh, eraalasid, et, et te võib-olla jah, olete huvitatud ja kodukandis oleks teatud ala äh, Äh, alalt saaksite liikide kohta vaatlusi, aga peaks jälgima, et, et kui te nüüd inimesed sinna saadate, et, et see ei läheks mingi era äh,, eravaldusega nagu konflikti, et äh, noh, eriti tasub veel vaadata seda, et kui on eravaldus ja et on see, see öine viibimise keeld, et äh, et noh, inimesed ei tohigi võib-olla sinna minna, kui, kui on öine aeg ja nahkhiire vaatlusi tegema, nii et seda paluks jälgida. et kui on, et sinna, kui eraalad satuvad sinna või erametsad, et, et siis ei oleks mingit konflikti omanikuga aga kui on privaatne vaatlusala remiitpõrnikad, siis me eeldame, et, et see ongi, kes selle ala sinna teeb, ongi selle ala omanik või, või valdaja ja seda konflikti ei tohiks olla. niisiis kokkuvõtvalt siis äh, maratoni alade koordinaatoritele. ma korra vaatan, kas kõik vist on äh, on kuuldel, et slaide on näha. et äh, koordinaatoritele siis veel äh, punktid, mida silmas pidada. et tuleks siis äh, jälgida neid riiklikult kehtestatud piiranguid ja soovitusi. Need, mis hetkel on, on, on praegusel hetkel, aga me teame, et, et, et need riiklikud, tähendab eriolukord lõpeb varem ära loodetavasti praegu on küll pikendatud, aga mai keskel ta lõpeb ära. ja kui teda ei pikendata, siis täpselt jälgida neid, mis hetkel kehtivad. ja, ja siis nende piirangute järgi siis oma tegevused äh, planeerida. ja kui te olete siis need tegevused planeerinud, planeerinud, siis andke meile teada peakorraldajatele, mida te ette võtate ja me siis kõigis neis kanalites, mis meil käsutada on, siis kõige otstarbekamalt selle info jagame välja. aga teil on siis endal äh, ka hea võimalus äh, seda oma ala sündmusena, siis Facebooki sündmusena ka äh, märkida, et sel puhul olete te ka ise, teil on kontroll selle üle, et, et saate kiiresti, nii kiiresti kui võimalik, siis selle info välja saata, kui te teete veel viimase hetke ümberkorraldusi ja aga oluline on, et te märgiksite kaaskorraldajateks loodusvaatluste maratoni siis Facebooki lehte, siis see annab ka meile juurdepääsu, et kui, kui me näeme, et on mingi vastuolu, siis me saame kiiresti selle ära parandada ja, ja olete meiega sama, sama lehe peal nii-öelda. ja siis üks oluline asi veel, et kui te selle sündmuse sisestate, et siis pange kindlasti ka, et on, äh, et on seal tekstis sõna loodusvaatluste maraton, et siis, siis me oleme jällegi ühe lehe peal, et äh, väljaspoolt vaadates on, on ka näha, et see on üks, üks suur äh, ürituste sari. ja me suhtleme siis teiega emaili teel, et see nüüd läheb sinna alla, et kui te registreerute, siis need kontaktandmed, mis te panete, siis siis me eeldame, et, äh, et teie olete siis selle ala koordinaator, võtate selle vastutuse ja, ja siis teiega me emaili teel suhtleme nii. enne kui ma nüüd ähm, vaatluste tegemise juurde lähen, nüüd küsimus, et kas, ähm, kas selle viirusolukorra kohta on, on hetkel küsimusi. see ilmselt on äh, meile kõigile praegu kõige rohkem teadmatust valmistab, äh, aga noh, me näeme, et, et me oleme ilmselt selle kaks pluss kaks versiooniga miinimumprogrammiks valmis, aga, aga kas on nüüd selle noh, nagu teie vastutusel tehtava äh, suurema programmi kohta mingeid küsimusi? või, või endal mingeid hirme seoses viiruse teemaga, et kui, kui te nüüd selle kaks pluss kahega ka lähete välja, et kas on mingeid küsimusi? nii, praegu ma ei näe, ma loodan, et kõik oli praegu jälgitav keegi võiks märku anda, et kas, kas on okei okay,, et on senini jälgitav olnud, võib edasi minna? et ma eeldan siis, et on. et on kõik korras olgu, et kui praegu küsimusi ei ole, siis ma lähen edasi. et ma natukene jah, siin selline tunne, et päris täpselt ei näe, kas. ahaa, tuli ikka küsimusi. küsitakse, et kui ma üksi vaatlen, kas siis olen ka eremiit põrnikas? põhimõtteliselt küll, et kui te olete selle ala registreerunud, registreerinud, registreerinud ja, ja mingil põhjusel vaatlejaid ei tule, aga te ise ikkagi tahate neid vaatlusi teha, et siis võite ka, ka teiste alade, eh, ükskõik mis ala kategooriad on, et vaatlusi võite ikkagi ise, ise ka teha. et see pole, pole takistus. et kui te juba seal ise väljas olete, siis loomulikult Äh, ja üks kommentaar võib-olla veel, mis ma praegu ära unustasin, mida tegelikult, mis on info välja läinud, äh, et me alguses kuulutasime, et on ka <clears throat> siis äh, nii-öelda tasustatud alad, et kus me aitame siis väikese toetusega organiseerida kas siis loenguid või kohapeal juhendamist, et ehk siis nagu selle maksimumprogrammi välja pakuvad, aga kahjuks äh, kuna need piirangud tulid peale, siis me nägime, et, et ei ole võimalik äh, neid ette planeerida ja siis me tühistasime selle toetuse osa, aga me paneme selle toetuse osa ähm, siis määramisabisse, nii et sellest äh, mõne hetke pärast, et põhimõtteliselt, et see toetus tuleb äh, kõigile, nüüd nagu kõigile aladele tagasi. nii et me, me jagame selle kaudselt ära just äh, vaatluste määramise osas, aga, aga sellest siis mõne hetke pärast. nii, ahah, siin on küsimus, et kas määramiseks midagi üles korjata võib või see bioblits pigem ei näe seda ette. et kuna me teeme vaatlusi, et siis ähm, noh, sisuliselt tähendab see seda, et äh, vaatlus, me vaatleme elus organismi väljas, nii et äh, noh, ma usun, et see on äh, nüüd iga kohapealse koordinaatori jääb, jääb nagu enda peale ka, et tõesti, siin oli küsimus sammaldega, et kas äh, kaasa võtta ei või. ma usun küll, et võib kaasa võtta, et kui see liik, äh, noh, te näete, et ta niikuinii on seal looduses olemas ja, ja sellest, kui te selle ühe kaasa võtate määramiseks midagi ei juhtu, et siis te võite seda äh, Eh, teha, aga üldiselt nii palju kui võimalik ikkagi fotoga seda dokumenteerida ja, ja jällegi ma noh, veel hiljem natukene räägin sellest, et me loodame, et me saame fotode kaudu see aasta määramisabi paremini anda, nii et kui te foto teete piisavalt hästi või no ütleme, et rahuldavalt, et eh, siis me saame üsna palju liike tegelikult foto järgi määrata aga, aga tõesti teatud määral ma usun, et ei ole probleem, kui te kaasa võtate või, või võtate veeelukaid määramiseks välja ja seal mm, aluse peal neid pildistate või, või uurite. no läheme siis edasi nüüd vaatluste tegemise juurde. nii et äh, üldine küsimus, et kes saavad vaatusi lisada, et meil on äh, loodusvaatluste maratonil üks äh, piirang, et kuna meil, no see on ikkagi ka tehniline lahendus, äh, siis vaatlused käivad läbi Plutoft tehnilise platvormi. et hetkel meil muud platvormid nagu siis loodusvaat- või tähendab LVA platvorm, kahjuks me ei saanud seda ühendatud, loodame, et tulevikus meil on mingeid võimalusi, me oleme läbirääkimisi pidanud aga, aga hetkel äh, siis LVA platvormi kaudu vaatlusi siin arvesse ei saa võtta. Äh, aga mida see Bluetooth platvorm tähendab, see tähendab, et äh, tegelikult see on mitu vaatlusvahendit, mis vaatlusi aktsepteerivad, et noh, tegelikult on sama, sama platvorm seal taga, nii et kes on Bluetoothi kasutajad, saavad ka seda kasutada maratoni jaoks kes on legulust kasutanud varem, saavad seda kasutada. siis minu looduseli rakendust hetkel seal on komplikatsioone, et e, maratoni jaoks kasutada ei saa. aga kes on varem olnud e, looduseli kasutajad, siis tegelikult need kolm kõik on e, sama platvormi peal, et kui teil on kasutajatunnus, ükskõik millise nende jaoks tehtud, siis sisuliselt ongi teil see kasutajatunnus olemas ja, ja te saategi, teil ei ole vaja uuesti registreeruda, et võtate äh, siis lisamiseks, vaatluse lisamiseks selle vahendi lahti ja saate, saategi edasi minna. Äh, nüüd üks, üks äh, lisamärkus siia, et kes saavad vaatlusi lisada, saate ka teie, kui te üksinda sisestate näiteks, et kui te võtate sellise lähenemise, et et korjate kõik kõikide vaatlejate vaatlused kokku ja ise sisestate, et saab ka niimoodi teha. et sel juhul saate teised vaatlejad panna sinna juurde siis vaatlejana nime, nimedena. see muidugi eeldab, et nad on äh, registreeritud Bluetoothi süsteemis, aga, aga üks inimene saab võtta justkui selle vaatluste sisestamise enda peale, et saate äh, justkui grupina teha, et noh, näiteks see annab võimaluse ka niimoodi, et inimesed äh, paberi peal panevad kirja või, või näiteks prindite neile kaardid, selle ala kaardid ja nad panevad kaardi peale punktid, et kus nad mingeid liike nägid ja, ja saate ise sisestada. ja siis pärast äh, tiimina sisestada, et äh, noh, see mõnes mõttes teeb keeruliseks näiteks selle vaatluse aja täpse registreerimise, et kui, kui ta täpselt ei oska öelda, et kas ta oli seal hommikul kell seitse või kell kaheksa. aga te võitegi ka tegelikult noh, nagu kogu selle pundina need vaatlused ajavahemikuna sisestada, et see muidugi, see ebatäpsus noh, teeb nende andmete kasutamise natukene noh, et kes, kes tahab näiteks võrrelda, et kas mingi liik hommikul on aktiivsem äh, kui, kui lõunal, lõuna ajal, siis selliseid päevase täpsusega vaatlusi ei saa kasutada, nii et kui võimalik, ikkagi võimalikult täpselt, aga võite ka tõesti niimoodi vaatlused punti koguda ja, ja nad äh, kambana siis lisada. et millal neid vaatlusi lisada, et siin äh, noh, kõige parem oleks muidugi tõesti neid laivis, et kui teil on, eh, on telefon kaasas metsas saad, ja internetiühendus on olemas, siis saate neid eh, otse looduses lisada maratoni ajal, siis kuuenda juuni kell kaksteist päeval kuni, kuni seitsmenda juuni kell kaksteist päevani. aga ei keela ka neid pärast maratoni sisestamast, nii et saabki siis seda teha, et eh, kogute need näiteks kokku ja noh, kui tõesti tahate, võtate vastutuse sisestamise juures enda peale ja võib-olla tahategi ka teatud äh, vaatlused ennem üle kontrollida või küsida inimeste käest, et olete te kindel ikka, et te seda liiki nägite. et kui teil on oma selline sõpruskond või punt, siis võib-olla tasubki neid niimoodi äh, kokku koguda ja pärast veel arutada, teete väikese oma, oma seminari nende liikide määramise peale ja ja on selline üks lisategevus ja, ja siis lepite kokku, et kes nüüd sisestab, äh, siis noh, kõige parem võib-olla oleks nädala jooksul. me ei ole hetkel neid lõpptärmineid pannud, eelmisel aastal meil venis sisuliselt vist kuu aja peale, aga, aga me ikkagi anname teada mingil hetkel, et kas see on nädal aega või, või kaks nädalat. lihtsalt, et see üldine teavitus, kus me saame Äh, avalikkust äh, ja meediat ka teavitada, et mis meil maratoni tulemus on, et siis me tahaks seda võimalikult äh, ruttu teha. ja, ja noh, nädal, ma arvan, on selline piisav aeg, et, et jõuab sellega tegeleda. aga muidugi vaatlus ise peab olema toimunud selle kahekümne nelja tunni jooksul, et peale seda tehtud vaatlusi arvesse ei võta ja seda peab muidugi jälgima, et kui te pärast maratoni neid vaatlusi sisestate, et kogemata ei satuks niimoodi, et äh, sisestate maratoni vaatluse ähm, kogemata siis noh, selle maratonile järgneva päeva kuupäevaga, et seda eksimust eelmisel aastal ma usun, et juhtus päris mitu korda. aga me ei, ei lihtsalt ei jaksa kõiki neid üle kontrollida, et siis täitsa võimalik, et mõni selle tõttu on jäänudki maratoni nimekirjast nagu välja. ja milliseid vaatlusi saab lisada? lisada saab siis kõikide organismirühmade eh, vaatlusi, kõik, mis eh, kuulub siis elus looduse alla, kõik, kõike saab vaadelda, et tuleb lihtsalt vaatluse tegemisel valida sobiv eh, vaatlusvorm. <clears throat> ma mainisin ka, et, et fotode tegemine on hästi oluline korraks lähen vaatan veel, et kas on jooksvaid küsimusi. et ahah, siin on nüüd küsimus, et eh, kui on avalik vaatlusala, siis hakkavad samal alal kirja pandud liigid korduma, kui käivad erinevad inimesed. Eh, et see tegelikult ongi niimoodi, see on kõikide vaatlus, eh, vaatlusplatvormidega niimoodi, see on niimoodi nii LVA kui ka äh, linnuvaatlustega elurikkuse või Bluetooth platvormil, et keegi seda ei saa öelda, et eh, kui, kas inimene, kes käis seal pool tundi hiljem, vaatles sama lindu või, või mitte, et see on eh, asi, millega noh, ütleme teadlased ilmselt, kui nad seda andmemassiivi töötlevad, et neil on omad meetodid, kuidas, kuidas selle probleemiga tegeleda. aga see on eh, noh, paratamatus ja me ei saa seda kuidagi piirata, nii et, et selles mõttes me jätame vaatlusrõõmu kõigile, et me, me kuidagi ei saa seda piirata, et, et see, et inimene läheb, vaatab, kas teine, keegi teine seal seda lindu juba nägi ja siis sellepärast ei, ei pane kirja, et äh, kindlasti võib äh, kõik need liigid, igaüks, kes käib seal vaatlemas, võib äh, kirja panna, võib panna sama liiki ka topelt, kui ta, noh, selles mõttes, kui ta käib terve näiteks matkaraja seal läbi, siis ja viies kohas äh, mets vinti näeb, siis loomulikult võib ta need äh, sinna kirja panna. sest et äh, noh, paralleelselt nad lähevad küll maratoni arvesse, aga paralleelselt lähevad nad ka teie individuaalsete vaatlustena, noh, ütleme siis teie enda või vaatleja vaatlusse andmebaasi ja kes nüüd peab näiteks ka siin linnuvaatlusvõistlust läbi Bluetoothi, siis kõik need ootused lähevad ka seal eh, arvesse, et kui te linnuvormiga on teil sisestatud, siis kõik need muud eh, loendid samamoodi saate ka maratoni ajal neid paralleelselt eh, täiendada. et, et ärge, ärge kartke, kõik vaatlused võib kirja panna. aga läheme siis edasi fotode juurde nagu ma ütlesin, siis ähm, et, et me üritame nii palju kui võimalik fotode kaudu määrata ja, ja sel aastal äh, me otsime inimesi juurde appi, spetsialiste, eksperte, kes siis äh, vaatavad need vaatlused üle, kes võtavad just endale selle kohustuse, et praegu meil on olnud suuresti Mm, siis vaatluste modereerimine olnud vabatahtlikkuse alusel, no linnu, linnuvaatlejad teavad seda. aga et siis me nende toetusrahadega siis eh, palkame eksperte, kes siis neid eh, fotosid aitavad meil üle vaadata ja liike määrata, nii et kui teil jääb liik eh, määramata endal, aga foto on piisavalt hea tehtud no näiteks siin kõrval on äh, üks, üks liblika pilt, kus on, mis on mobiiliga tehtud, aga mis on juba piisavalt äh, hea, et siit määramistunnused välja lugeda. nii et äh, ükskõik, mis teil käes on, olgu nutitelefon, peegelkaamera, kompaktkaamera, et pilti võite teha ja, või kindlasti peakski tegema, kui see võimalus on ja, ja vaatluse juurde üles laadida pärast ma näitan siis, kus need kohad on, kus saab, foto saab üles laadida. ja, ja kui teil ka varasem fotokogemus on väike, siis ikkagi proovige ükskõik kuidas pildistada, fotost on, on alati abi. aga väikeobjekte soovitan siis võimalikult lähedalt pildistada. me veel fotode kohta teeme eraldi postituse, nii et jälgige Loodusvaatuste maratoni lehte, et selliseid juhiseid kuidas, äh, kuidas siis neid erinevaid objekte, elusloodusobjekte pildistada või neile läheneda ja mis, mis seal täpselt silmas pidada, et siis me äh, postitame neid veebilehele, jälgige siis meie veebilehte. ja ka teatud siis elusorganismid, mis on substraadil samblad, samblikud, et siis äh, tasus ka nii kaugelt teha pilt et üks, et, et on näha, mis liigist puu on või siis kasvõi sinna juurde ise märkida vaatluse juurde, mis substraadil see, äh, see oli pildistatud. ja üks oluline asi, et äh, kui te hetkel looduses seda äh, vaatlust ei märgi, vaid kogute kokku, siis foto tegemise ajal tegelikult teil on, teil on võimalus ka täpne koordinaat salvestada foto külge, et siis tuleb jälgida, et oleks äh, Mhm. oleks siis telefonil või ka mõnedel kaameratel on see GPS funktsioon, et oleks GPS sisse lülitatud äh, ja hea ka, kui oleks mobiilne side. kaamera seadistust natukene uurida, et äh, saate koordinaadid ka automaatselt lisada fotole. nii, aga nüüd äh, ma teen siis nõnda, et ma lähen otse internetti ja näitan siis meie poolt soovitatud vaatlussisend, sisestamise vahendid, äh, mis, milleks on Legulus, kuidas äh, Legulus äh, vahendiga siis vaatlusi teha. ja see on veebipõhine töövahend. veebipõhine töövahend ja selle kasutamiseks tuleks sisestada siis aadressi reale legulus.tools nii. ja kui te olete nüüd saanud selle lehe kätte, et see toimib siis ühtemoodi nii eh, arvutist kui ka telefonist, et noh, need vaated on lihtsalt erinevad, praegu minul on selline lai arvutivaade, kui te telefonist vaatate, siis see on kokku surutud, aga põhimõtteliselt kõik need Äh, väljad ja, ja funktsioonid on seal, on samad olemas, nii et ta toimib brauseri põhiselt. brauser on siis see veebilehitseja, millega te ka vaatate Postimeest või Delfit või BBC-d, nii et ähm, sama, millega käite internetis, saate sedasama brauserit kasutada. soovitame jah Chrome'i, siis Google Chrome'i, millega on kõige rohkem meil testitud, et kõige paremini või kõige kindlamalt need funktsioonid töötavad mm.. ma nüüd vaatan, kas on kellelgi leguluse kohta ka kohe mingeid küsimusi või probleeme, et siin, nagu ma ütlesin, siis need registreerimis, tähendab kasutajatunnused on samad, mis Bluetoothis, kellel nüüd ei ole kasutajad registreeritud, ma näitan, siis saab registreeruda ka eh, läbi Leguluse enda, selline väikene registreerimisvorm on siin. kellel on nüüd juba varem Bluetoothi kasutajatunnus olemas, palun ärge hakake registreeruma uuesti. kes on Leguluse kaudu ennast registreerunud, registreerinud, muidu, muidu tekib segadus ühe asja ma veel ütlen, et e-posti või tähendab kasutajanimena võite kasutada ka e-posti aadressi, et siis on Äh, lihtne, et on, on olemas äh, kaks välja samad. nii, aga mina lähen siis sisse logimise. Ah, okei okay,, hetkel näeb slaidi. aitäh info eest ma korra proovin äh, nii, millegipärast jah, Chrome'i ei taha mul jagada, nii, kas, äh, kas praegu näeb, näete Legulust veebibrauserit? ma käin nüüd edasi-tagasi, ma nii kaua vastan vahepeal, et, et legulus on äh, mõeldud tõesti äh, kõigi või noh, igal ajal vaatluste sisestamiseks, et ta on, ta on meil, ongi meil üks töövahend, millega saab ka loodusvaatluste maratoni vaatlusi sisestada, aga, aga toimib ka täiesti iseseisvalt, nii et sellepärast pole vaja muretseda, et kui tahate igapäevaselt vaatlusi teha sellega, siis saab ka. nii Eh, hüva, ma lähen nüüd, eh, loodan nüüd, et on näha see brauser ja, ja ma näitan, mis siin nüüd teha saab. Eh, tegelikult saab seda brauserit ka siis sisse logimata kasutada, aga saate ka, või tähendab, põhifunktsioonid, mis meil vaja läheb, on ikkagi vaja sisse logitud teha. ja siis logime siia oma kasutajanimega sisse esimene asi, mida võiks teha, on üle vaadata seaded. seaded on siis siin vasakul pool, klikate lahti, eks ole, siit kolme kriipsu pealt. ja keelevalik, kui on inglise keel, siis võite sealt eh, eesti keele valida. ja üldised eh, seaded, no ma soovitan eh, vaatluste üleslaadimine, et mitte kohe üles laadida, vaid te saate nad ise ennem üle vaadata Ehm, mallide kasutamisest ma hetkel ei räägi. Ehm, nii et mis on esimene oluline valik siin lubada projekti valimist, see peaks olema sisse lülitatud. kui ta on punase peal, siis ta on sisse lülitatud. ja üks oluline asi siis meie maratoni poole pealt, et te võiksite panna siia vaikimisi projektiks Eh, loodusvaatluste maratoni projekti siis maratoni ajaks. Eh, muidu ma seda ei soovita, eh, muidu te peate iga kord selle projekti sealt ära kustutama. aga siit saate selle siis sisestada, et see sisestamine käib niimoodi, kui te hakkate kirjutama, noh, kui juba, kui hakkate üle-eestiline kirjutama, siis näete, tuli siia alla rida valikuid ja siit valite siis üle-eestiline loodusvaatluste maraton kaks tuhat kakskümmend noh. isegi pärast ei jäänud mul see püsima siit nii, siis ja võiks lubada ka vaatlejate ja kogujate valiku. see tähendab siis, äh, et saate lisada teisi, saate vaikimisi panna iseenda siin vaatlejaks. siis on siin GPS-i kohta. Äh, seda, ma arvan, praegu pole ka vaadata vaja. siis äh, taksonoomia poole pealt see tähendab siis, et mis äh, taksoneid võib sisestada, ehk siis takson tähendab siis liik või perekond. ja siin ma soovitan sisse lülitada tavanimetuste sisestamise, see tähendab siis eestikeelsete nimetuste sisestamise ja maratoni ajaks kindlasti võiks, et on ainult kohalikud liigid äh, lubatud ja Eesti liigid, et muidu võib teil sinna tulla terve rida välismaa liike, kui te hakkate otsima. Äh, ja ja siis taksoni valik, seda ma soovitan panna, eh, panna näiteks klassi tasemele. see tähendab seda, et eh, te ei pea liiki tundma liigi nimeni, no näiteks võtame, eh, kelle me võime võtta, no näiteks mõni lehelind laulab, te salvestate heli, aga te ei oska öelda, on ta salulehelind või metslehelind panete ta lihtsalt äh, linnuna kirja. et kui teil on, see piirang on liigi tasemel, siis te ei saa teda niimoodi liigi või tähendab äh, linnuna üldnimetusena panna, vaid siis te peaks siit just selle sikutama, võite kasvõi siia lõppu välja sikutada. Äh, ja siit võite siis selle valiku vorme aktiveerida, et need, need on siis need vaatlusvormid mis on lubatud, lind, taim, loom, ühesõnaga need, mis on siin näha, see siit salvestusest pärast võite üle vaadata, mis on lubatud või tähendab, mis te, mis te võiksite siis panna. ja eksemplare pole vaja aktiveerida, et me piirdume ainult vaatlustega. nii, ja nüüd on need seaded salvestatud ja vaatame siis, kuidas vaatluse sisestamine käib. lisavaatlus. vaatluse lisamisel eh, on kõige olulisem, kolm asja on olulised, siis on koht, aeg ja, ja mida me vaatleme. siis koha määrang, kui teil on sisse lülitatud GPS ja, eh, ja ka mobiilandmeside, et siis sageli äh, saab automaatselt juba kätte. Äh, kui te vaatate siin seda täpsust, täpsus on see pluss-miinus, kui see on väga suur, äh, laia ampluaaga, siin on ta, eks ole, üle kilomeetri täpsus, siis, siis ma soovitan ikkagi üle vaadata äh, kaardi pealt, siis on võimalus ka minna siin kaardi vaatesse ja suumida sisse, kus te parajasti olete näiteks, et te olete mitte Forseliuse kooli juures, aga olete hoopis Tartus Emajõe ääres ja siit ära parandada see vaatluskoht. siis, siis olete kindel, et, et ikkagi vaatlus on seal, kus ta on tehtud. algusaeg äh, pakutakse siin teile automaatselt, äh, nii nagu seade teile näitab. kui te nüüd seda vaatlusaega pärast sisestate Äh, et maraton on läbi, siis peaksite siis otsima selle õige vaatlusaja ja kellaaja. ütleme, et oli kakskümmend üks aprill kell kuusteist. Äh, nii, saite nüüd äh, siis tagantjärgi selle aja siin määrata. projekt siis nagu ma juba mainisin, et kui teil on see vaikimisi pandud maratoni projekt, siis see on siin juba olemas. kui ei ole, siis peaks siit otsima. nagu ma ütlesin, siis see tuleb äh, siit, siis hakata trükkima ja ta pakub teile siin neid valikuid ja siit siis sisestate. kui te nüüd äh, muul ajal, äh, kui maratoni ajal neid vaatlusi sisestate Leegulusega, siis muidugi seda projekti pole vaja või ei olegi soovitatav, et see on juba nagu, see on viga, et kui te, kui te siis eelneval või järgneval ajal äh, panete selle projekti siia külge. vorm, no ma siis jätan selle projekti välja siia. nagu näete, siis need vormid, mis ma seal seadetes lubasin, on siin näha ja noh, üldastus on, üldiselt on asi lihtne et äh, need väljad, mis on punased, need on vaja sisestada. ja linnuvormil üks väheseid vorme, kus on rohkem kui kaks välja kohustuslikud. siin on näha, et siis taksoni väli on vormil kohustuslik ja tegevuse väli. kes nüüd äh, kursis ei ole, et mis need äh, linnu, linnuvormil need tegevused on siin on rida tegevusi, siis ma alati soovitan, et piirduge selle paikselt linnud valikuga, et see laias laastus kehtib alati, et kui lind ikkagi on teil nägemisulatuses, et kas ta lendab oksalt oksale või on maas, laulab, et paikne on, on ta ikkagi. ja, ja taks on siis, et siin on vaja ka siis hakata trükkima, et kui me lubasime tavanimetused, siis saab eestikeelse nimetusega metsvint. ja SPE siin taga tähendab siis liik, et on äh, liik metsvint. kui äh, näiteks me ei tea liiki tõesti, et on tegemist, äh, paneme lihtsalt linnud, me saamegi klasslinnud kui meil on näiteks helisalvestus sealjuures, siis me saame pärast selle helisalvestuse kaudu eh, üle kuulata ja, ja täpsema määrangu eh, siis panna, aga selleks kahjuks on vaja siis kasutada, et kas aitab meid see ehm, isik, kes neid eh, vaatusi üle vaatab, tema saab selle määrangu lisada või siis Bluetoothi keskkonda kasutades, et seda ma korraks näitan ka pärast, kus tema vaatluse seal näete. aga põhimõtteliselt eh, saate ta jätta liigini määramata. et muud lahtrid siin ei ole kohustuslikud, kui te teate neid, võite täita, kui te ei tea, siis neid, neid ei, ei pea. vaatame siin võrdluseks mõne muu eh, vormi ka, näiteks taimevorm eh, vaatame, kas võilill meil tuleb. võilill. tuli päris mitmeid võilillesid. nii aga jah, aga muid väljasid siin, panen selle võilille sellisena, nagu ta, mulle mõni siin pakuti. ja, ja siis, kui meil on vaatlus kirja pandud, ahaa, foto lisamine, et nagu ma ütlesin, et kindlasti võiks foto lisada foto lisamine siis on kahel viisil võimalik. kas te teete siis sel hetkel, kui te vaatlust sisestate, vajutate seda kaamera nuppu. hetkel mul on, on siis arvutikaamera, millele ei ole luba antud, et see peaks siis, telefoniga peaks olema see lihtsam. aga on võimalus varem tehtud foto lisada failina, siis klõpsate selle selle kirjaklambri peal ja otsite, otsite mõne, mõne foto ülesse. nii, siis ma võtsin ühe suvalise foto, mis ei ole üldse liigifoto, aga, aga siin on nüüd näha, et kuidas te saate seda fotot äh, lisada ka, ka varem pildistatud fotodest. ja üks asi veel, et kui teil nüüd foto on äh, Äh, pandud selline, millel on koordinaadid küljes, siis te saate foto küljest ka need koordinaadid äh, päringuga kätte, siin on väikene selline äh, täpsusmõõdu märk, kui te selle peal vajutate, siis teie seade üritab siit koordinaate lugeda, kui seal on koordinaadid ja kellaaeg küljes, siis ta võtab need ja lisab siia automaatselt asukoha ja algusaja reale, aga siin tuli teade, et pildil puuduvad GPS andmed, siis tuleb need käsitsi lisada. nii selle faili ma kustutan ära, kuna see ei olnud sobilik ja põhimõtteliselt saab äh, vaatluse salvestada. salvestatud vaatlused on teil nüüd siin minu andmete all kirjas ja faili või tähendab selle vaatluse ärasaatmiseks tuleb vajutada pilve nupu peal. ja kui seda vajutada, internet on sees, siis üleslaadimine õnnestus. nii et põhimõtteliselt sellega ongi vaatluse sisestamine tehtud. nüüd ma näitan äh, kiiresti ka selle, kuidas nüüd äh, Bluetoothi süsteemis see vaatlus üles leida, see on nüüd selline ekstra teema, mida ma täna pikalt ei käsitle, aga, aga kiiresti, et ta jääks siia märk maha. et kui te nüüd Bluetoothisse olete sisse läinud, minul oli ta juba varasemalt sisse logitud, et kiiremini läheks, tuleb töölaud valida, taksoni esinemised, vaatlused ja näete, siin on see viimane vaatlus. see näitab, et on ootel, moderaat, moderaatorile teda veel vaadanud. Eh, ma saan ta siit lahti võtta. ma saan eh, siin muutmisesse minna, saan talle määrangut muuta, uue määrangu lisada või olemasolevat muuta. põhimõtteliselt see on nüüd teile endale avastamiseks, me paneme ka juhendeid kodulehele, kuidas seda vaatlust eh, hiljem saab parandada, aga, aga üldiselt me ei eelda, et, et vaatleja äh, peaks seda tegema, et meil on need vahendid, et kuidas me saame ise sellega mm, opereerida, neid määranguid sinna lisada või määranguid ära võtta või määranguid parandada. Eh, see vaatlus oli siin mul täiesti suvaline, sellepärast ma kustutan ta ära. see võimalus on ka ainult läbi Bluetoothi olemas. login välja. nii et eh, laias laastus Äh, laias laastus on see nõnda, ma vaatan nüüd küsimusi, et projekti valikus praegu kakskümmend kakskümmend äh, ei olnud näha. ma pean üle vaatama, et see võib-olla on äh, sellepärast, et eile õhtul alles sai ta sisestatud, kuigi nii, ma avan korra veel selle Leguluse vaate et üks nüanss, mis on, et kindlasti projekti leidmiseks peaks olema sisse logitud. et äh, kui te nüüd Legulase lahti teete, siis kindlasti peaks olema, näete siin oma kasutajatunnust, et kui seda näha ei ole, siis ta ei luba ka projekti valida. et see peab olema alati sees. kui nüüd ikkagi see projekt praegu ei ilmunud siis tasuks vaadata üle see valik lubaprojekti valimist. kas see on sisse lülitatud? ja kui, kui see ka nüüd. ei aita, siis, siis me uurime, aga hetkel vähemasti minul siin lubas selle valiku teha nii et et nüüd sai selle leguluse leguluse vaade ka läbi käidud. et sisuliselt selline see vaatluse tegemine läbi leguluse on ja, ja läbi Bluetoothi saab samamoodi neid vaatlusi sisestada, saab äh, valida siis äh, projekti, õige projekti loodusvaatluste maraton kakskümmend kakskümmend. et me teeme veel äh, Legulus või tähendab Bluetooth töölaua kaudu sisestamise juhendi ka, et kes nüüd tahab sealtkaudu sisestada, videojuhend, selline lühi, lühijuhend. nii et see võimalus on ka kõigil olemas ma teen nüüd kiiresti kokkuvõtte vaatluste sisestamisest. nii. üks hetk. ma avan selle slaidi programmi ja slaidiprogrammi viimane slaid. nii, käin siis kiiresti läbi, mis leebuluse kasutamisel need põhipunktid on. aadress on siis leebulus.tools soovitatav lehitseja Google Chrome. teistega ta töötab ka, aga seal võivad teatud äh, funktsioonid olla natukene kehvemad või ei ole nii hästi toetatud. Bluetooth kasutajatunnust sisse logimiseks saab kasutada. registreerida saab siis nii Bluetoothi lehelt kui ka läbi Leguluse, kes, kellel siis vara, varem seda tunnust ei ole tehtud, kasutajat ja Lekulus on mõeldud vaatluste sisestamiseks ja saatmiseks, et toimetamisvõimalus kahjuks on ainult läbi Plutofi töölaua. aga me teeme siis selle kohta ka juhendi ja paneme loodusvaatluste maratoni lehele lingid, et kui ise, ise tahta seal natukene nokitseda, et siis on see võimalus ka olemas. tegelikult on ka praegu äh, Bluetoothi äh, kasutusvideod, juhendid, juhendvideod on olemas, aga nad ei ole nüüd niivõrd selle vaatlus, äh, vaatluse tegemise perspektiivi pealt, vaid, vaid sellised üldised või, või laiemad, süsteemsemad. ja sisestamisel, mis vaja jälgida, et äh, meil on õige vorm vaja valida siis vastavalt, mis liigirühma me vaatleme, on ta taim või putukas või lind on vaja õige projekt valida ja äh, just on vaja projekti valikuks olla sisse logitud, punasega väl, märgitud väljad on vaja kindlasti täita. ja kui tahate, siis liigini määramata vaatlust sisestada, et sa saate kas siis perekonna või isegi klassi tasemel, et siis peate seadeid vaatama, et see oleks lubatud praegu on olemas ka kodulehel on tegelikult ka, üks hetk, et kodulehel on olemas ka eelmisest aastast eh, juhendvideod. nii et, eh, et saate ka sealt juba leguluse kohta vaadata abi. Eh, pildifaili kasutamisel alternatiive, äh, kas on olemas, Elo küsib. Äh, ahah, selles mõttes, et, et mitte pilt, aga heli või video, et tõesti saab neid kasutada. Äh, siis ma soovitan, te saate tegelikult ka rakendusi, spetsiaalseid rakendusi kasutada, mis siis helifaili, helifaili salvestamist võimaldavad, et on olemas telefonis sound recorder või noh, siis peate juba vaatama oma telefonis ringi, et, et mis need äh, faili või tähendab, mis äh, rakendused need on. et sel juhul siis äh, tuleks otsida, kui hakkate faili lisama, tuleks sealt otsida see attachment'i või, või see noh, faili lisamise võimaluse otsida siis oma telefonist see, see fail ülesse kui teete Bluetoothist, siis on asi lihtsam, kuna läbi arvuti on neid neid äh, võimalusi rohkem või ütleme, teil on lihtsam otsida faili oma arvutist ülesse. ja videod samamoodi hmm.. et äh, nende pildi ja helifailidega äh, me, kuna see on nüüd seal põhi meedium, mille kaudu me loodame teile määramisabi anda, et siis tulevad veel täpsemad äh, juhised maratoni kodulehele. et, et millised need äh, pildiformaadid ja, ja videoformaadid ja, ja helifaili formaadid. me teeme täpsemad juhised ja, ja ma usun, et siis nendest on ka abi Äh, Ülo küsib, et kas äh, on oluline just liikide nägemine või piisab ka tegutsemisjälgedest, näiteks ekskrementidest, et kui need on pildistatud või ära määratud. Ähm, äh, noh, ausalt öeldes me ei ole seda niimoodi filosoofiliselt veel võtnud, et, et kui hakata arutlema, et kui see tegutsemisjälg on jäänud sinna maratoni eelsest ajast, siis siis tegelikult äh, ta justkui oleks maratoni ajal see tegutsemine või, või see liigi, liik seal nagu olnud, aga me lepime kokku, et äh, tegelikult, kui nad on ikkagi vaatlusena maratoni ajal registreeritud, siis lähevad arvesse, nii et tegutsemisjäljed võivad olla, lähevad arvesse küll kas on nüüd veel leguluse või vaatlemise või siis, või siis ka muid laiemalt küsimusi vaatlusalade kohta, siis võib kirja panna. et ma mõne minuti veel ootaks küsimusi et see tänane webinar. natuke tehniliselt alguses läks meil jah untsu, kuna ma ei jälginud, et need esimesed slaidid oleks teil ekraanil näha. aga ma usun, et see põhiinfo sai täna edastatud ja see oli mõeldud just nimelt siis alade, vaatlusalade potentsiaalsetele registreerijatele, kes siis on ise huvitatud vaatlusala registreerimisest kes nüüd äh, sai siit piisavalt infot, siis ma soovitan see vaatlusala juba ära registreerida, kes varem ei ole registreerinud ja siis kasutada ala joonistamiseks, et kuna me ikkagi peame need ala piirjooned ka fikseerima, et siis selle ala joonistamiseks kasutada kas Delfi kaarti või võite ka mõnele muule äh, kaardile selle joonistada ja meile sinna vaatlusvormi selle kaardi lingi saata, võite ka, kui, kui tahate, võite ka paberi peal kaardil selle piirjoonet teha, teha faili näiteks, laadida üles äh, Dropboxi ja siis meile Dropboxi lingi saata, nii et eri variandid on võimalikud, me ise joonistame selle ala mm, siis Bluetoothis ümber äh, ja siis, siis näete juba hiljem sealt äh, maratoni ala pealt või maratoni lehe pealt, et kas me selle täpselt tegime ümber, joonistasime ümber ja kui, kui vaja, saab seal väikseid muudatusi ka hiljem teha. aga kes nüüd on mingis osas kõhklev, eh, siis võib ka otse küsimusi saata. Eh, kindlasti muredele saame eh, vastata kas määramisabi saamiseks soovitate ka mingeid Facebooki gruppe, küsib Eva-Liisa. jah, meil on Eestis tegelikult päris palju ähm, neid Facebooki gruppe, kus äh, tegeletakse mingi, mingite konkreetsete äh, liigirühmadega, noh ornitoloogia ühingu äh, grupp, kindlasti sealt saab määramisabi, et kui, kui on foto postitatud või video postitatud et kui te tahate näiteks seda teed minna, et, ähm, et tulete juba kindla määranguga oma vaatlusega Leegulusse, et siis võite eelnevalt tõesti nendes äh, Facebooki gruppides on putukagrupp. Äh, minu arust on praktiliselt kõik, äh, kõik elus organismirühmad tuntumad on meil mingite Facebooki gruppidega esindatud et siis võite lihtsalt otsida selle järgi, et kas on kimalased, mesilased, putukad, kiilid, kas on selline grupp olemas, liituda sellega ja sinna siis postitada eh, fotosid, aga nagu ma ütlesin ka, et meil sel aastal on abiks kutsutud eh, või veel, veel kutsume siis moderaatorid, kes aitavad meil juba ligi foto järgi ka määranguid teha, nii et, et julgelt võite ka niimoodi teha, et selle foto mm, siis vaatluse külge panna ja, ja oodata seda määramisabi siis moderaatoritelt. et, et me, ma usun, et me saame samaväärselt nagu on nendes gruppides, Facebooki gruppides inimesed aitavad teil määrata, et me saame samaväärselt äh, pakkuda foto alusel määramisabi Äh, siis kui te panete foto leegulusega kaasa ja jätate siis liigini määramata. nii, et ma usun, et oli sellest äh, abi tänasest webinarist ja ja aitäh kõigile, kes, kes osalesid. paneme videolingi ka meie kodulehele ülesse. ja kui see on nüüd meil üles laetud ja, ja saame kõigile ka individuaalselt äh, küsimuste-vastuste abi anda ja kõike head. Äh, võite vaatlusi harjutada ka varem Leegulusega käia, käia looduses nii palju, kui meil neid ilusaid ilmasid praegu siin antud on, hetkel on looduses käia väga-väga tore ja saate pildistamist harjutada, helide salvestamist harjutada, videote tegemist harjutada ja oma vaatlejatele neid oskusi siis, siis ka, kui võimalus on, et kui, kui piirangud leevenduvad, siis saate ka võib-olla kohapeal neid oskusi edasi anda ja, ja juhendada aga aitäh ja kõike head!